guys, mag-grocery kami. Ayan, John Sunday. Nagaantay na kami ng bus papuntang Chongsan. So, dun kami mag-grocery. Ayan, ito yung mga kasama ko lagi. Ayan. Ay, basa! Ay! Sayang! Sayang! Talaga! Bakit naman? <laughs> Hinayaan nyo na lang sana, let it go. Hindi kasi ninyo pinapansin. Wala, baka umuwi, wala tayong kayo. Oo. <laughs> Madilim-dilim. Wala kayo, hindi ako mababasa. Pag-awit, Chris. Hindi, ano. Kaya ka? Ah, wala. Ito. Hindi na lang tayo sila. Oo. Kakasakay lang namin. Talulong. tayo. Ano ba yan? Hindi na? Okay guys, nandito na kami. guys, nandito na kami sa Songsan, dito sa EEC and RJ. So tara na guys sa loob. So dito na tayo sa loob guys. Pili tayo ng mga abasto natin, mga gamit. Ang bang wala ko sa ano. Excuse me talento ko eh. Magkano ang rate din eh? Oh, traffic. Bibili ako ng ng ng ng ng Uy, pa ganyan ka. Bumili ako ng Zone Rocks. Ayan. Ay, ah, gusto ko sugo. Parang gusto ko to. tayo ng kape. Kape. ganito eh. No. Parang gusto ko i-try ito. kaya. Mabango na kaya. Nagusto ko rin ito eh. Masarap. Ano yan, Agnes? Masarap yan? Nasaan na? Gusto ko din yan. 135. Ha? How? Ikaw? Maganda siya? Hindi ko pa naitara-tara yung ganito eh. Ha? Body wash na yan. Body wash, body wash. Eh, safeguard ang body wash ko eh. Eh, slim ka. Oo nga, dami-dami mo na-apply na. Pero hindi ko yan ang una ko sa katawan. Anak po. Ang dami ko na ina-apply. Safeguard. $1,000 lang budget ko eh. Nakalawas talaga ako. See? Talaga nakalawas. Ako, wala bayad lagi. Mag-asas. Nag-try ko nga lang din. Saan shampoo mo? Sunsilk. Sunsilk ah, to eh. Sunsilk time late na sa iyo. Ang mahal-mahal, tapos ang liit-liit lang. Yung malaki ganito. 179. Ang mahal pala nito, cream silk. Ganyan ah. na. Isa sa'yo. 300 pala yan? Sinay Tara sa kabila guys. Wala daw ano dito. Walang... Walang cheese. Tara sa iisi. Tina! Why you? So, na tayo sa iisi. Ay, nako. Sa mga sabo. Ito eh. Hinahanap ko. Oh. Yellow na ano, safeguard. Ang bango kasi ito. 100 yung isa, yung KitKat. 99? Manunagyan na. Ano malulang lagyan natin na yung talo. One. Naging. Sa packet ito, square siya. Ganito ko Ah, tapos ito. Ito po mahaba naman. Parang gusto ko eh. Bigyan na nga isa lang. Isa. Kuha na nga ako ng isa. Nakikrave ako eh. No. Ano yan? Damit! Huwag mo nang ano yun. Eh. Palingkid ah. <laughs> oh, 177. Excited ka na? One, two, three. Okay, Laila. Hoy, babayaran mo pa to. Pesha! ano? Magkano ka? 177. One iling chichik. course. Mga sexy. Parang pangalawa mo ng ano eh. Talaga eh. Kaya kami na Uy, kasi ako lagi kaya nakakalimutan ko. 等一下有警察一个蹲下来哦， Ha ha ha ha. 知道吗？ Okay. 等一下我做警察，你就一个赶快爬下 Pag meron 蹲 daw, 下去。 pag meron daw pulis, magbiba yung, mag, magbaba yung isa. Ikaw yun kasi mas Pagbaba yung isa, oh. bait